我的朋友思思最近做体检，发现自己的血脂呀特别的高，赶紧拿着他的体检报告单给我看。那么平时我们应该怎样去看自己的血脂检查化验单呢？血脂化验常规有两种类型，一个是基础的血脂四项，包括有总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇和高密度脂蛋白胆固醇这四项基础的检查。 那么全面检查血脂的时候呢，一般包含七项，除了上述的四项之外呢，就包括有 a p p l e A 一、a p p l e B 和 LpA 这三种。那么这七个指标到底代表什么意义呢？首先我们看总胆固醇这样一个指标，总胆固醇顾名思义就是说所有胆固醇的总和。虽然不同的检测单位对于正常值呢有些许的不一样，但是。 大多数情况下，我们认为五点二毫摩尔以下呢是一个正常的范围，高于六点二以上的时候呢，我们称为胆固醇呢有升高。那么如果有高胆固醇血症的时候，我们推荐是用他汀这样一类药物进行治疗。那么低密度脂蛋白又叫 LDL-C 是坏的一个胆固醇，它呢是。 导致动脉粥样硬化发生发展的独立高危因素，也是我们临床医生最喜欢去观测的一个指标。我们可以看到化验单上面啊，正常的范围通常说是三点四以下就是正常，但是实际上啊，我们推荐控制在二点六以下是比较好的一个范围，甚至对于一些心脑血管呢这种疾病的一些高危人群来说的话。 我们治疗的目标可不是达到正常范围就可以了，通常啊，我们希望能够降到一点八甚至一点四以下，才是我们治疗的终极目标。了解更多医学科普知识，请您关注我。